ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ଜୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି କମାଗଡ଼ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ କମାଗଡ଼ ଗାଁର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଥରେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ପୁଣି କହି ରଖୁଛି ମୋର ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ